Hi, hello, good evening, everyone. I'm Mary Grace Stein here, and today is Tuesday, and I'm here in uh, Bicol, Philippines. Uh, thank you so much for being here tonight sa ating another session about uh, health. So ang topic natin today is about holistic approach to health. So bakit ba importante ang matutunan natin ang tamang uh, approach sa ating health? Kasi this is... Uh, very important, uh, especially ngayon na uh, merong uh, pandemic. Uh, ito ang pinakamalaking problem natin. Lahat nagkakasakit, lalong-lalo na ngayon na mahirap ang buhay. Halos maraming uh, walang trabaho at uh, mahina ang uh, kita. So, ang importante na lahat tayo ay healthy. So, meron palang paraan kung paano natin maiiwasan na magkaroon ng karamdaman. At ang aking topic ay uh, natutunan ko rin sa mga doctors sa uh, Junes na nagtuturo sa amin sa mga master classes namin na kapag ka inayos pala natin ang ating uh, ang ating kalusugan ay uh, pwede nating uh, mapanatili ang ating uh, uh, kalusugan sa uh, natural way, sa uh, everyday uh, na lifestyle natin. Okay, so let me share my screen para mas maganda ang ating uh, presentation today. Ayan, I hope na nakikita nyo. So ito, holistic health. So ano nga ba yung holistic health? So pag sinabing holistic health, ibig sabihin uh, lahat ng gagawin natin ay magkaka uh, na align align uh, lahat ng activities natin every day ay align para sa ating good health uh, para sa ating good uh, lifestyle okay so mm, dito sa uh, hierarchy kung nakikita ninyo itong pyramid na to nasa picture ito yung uh, galing key sa Maslow hierarchy of needs. So lahat tayo gusto nating maging successful, gusto nating maging masaya, but uh, kailangan nating umpisahan. ano ba ang dapat na gawin? Ano ba yung unang step na dapat nating gawin? So dito uh, makikita natin itong pyramid uh, sa baba medyo malaki, no? Uh, medyo malawak siya at sa taas ay maliit. So ang ibig sabihin nito parang parang bundok, parang parang isang uh, building, no? Kapag magpapatayo tayo ng uh, building, ang pinag ang umpisa ay sa baba So uh, nakalagay dito number 5 uh, ah, yung nasa taas ang gusto nating puntahan no. Pag nasa taas na tayo yung self actualization ibig sabihin nasa atin na lahat masayang masaya na tayo. So hindi tayo makakarating diyan hangga't hindi tayo nag-uumpisa doon sa uh, number uh, yan diyan sa number 5 no yung nasa nasa bottom parang magpapatayo ng building, uh, dapat yung foundation ay very strong. no Yung financial din natin, dapat yung uh, foundation natin very strong. So ang isi-share ko sa inyo today is about dito sa physiological needs. So ano yung mga pangangailangan ng ating katawan? Ano yung pangangailangan natin? Yung basic needs natin. No? Kasi once na ang basic needs pala ay uh, nasatisfy natin, yan pa lang pala ang start para tayo ay makapunta dun sa next level, yung tinatawag na safety. No? So once na nasatisfied naman natin yung next level na safety, papataas, no? saka pa lang tayo makakapunta doon sa next level na tinatawag na love and belongingness. So once na na-satisfy din natin ang love and belongingness, saka pa lang tayo mapupunta doon sa next level na tinatawag na STEAM esteem needs. No? So once na na-satisfy natin yan, saka pa lang tayo talagang makakarating doon sa tinatawag na self-actualization. So yung self-actualization, yan yung uh, nasa iyo na lahat ng gusto mo. So ang ginagawa mo dyan kung paano ka talaga uh, magkakaroon ng uh, kasiyahan sa buhay na hindi mo na iniisip yung financial. Uh, so ginagawa mo dahil gusto mo, ginagawa mo dahil masaya ka. So nandyan na yung iyong hobby, yung pagbo-volunteer. So yan pala yung self-actualization kasi yan talaga yung gusto mong gawin. Pero hindi tayo makakarating dyan sa ta tuktok ng bundok, ng triangle na yan, no? Di tayo makakarating dyan kung hindi natin masasatisfied yung tinatawag na physiological needs, yung basic needs natin. So, ano nga ba yung basic needs? So, importante na ito muna, dito lang muna tayo mag-focus. Dahil sa madaming dapat nating gawin, minsan naguguluhan tayo, wala tuloy tayong nai-start. Hindi tayo makapag-start kahit saan. So, umpisahan natin dito sa uh, bottom, dito sa pinakababa, yung ating basic needs. So ano nga ba ang basic needs? So ang um, uh, unang-una syempre yung food, no? Uh, food is basic needs. Then kailangan nating exercise. Ibig sabihin, kailangan nating gumalaw kasi pag hindi tayo gumalaw, uh, ay, ayan na yung tataba tayo, magkakasakit tayo, no? Uh, tatama rin na tayo. So kailangan natin itong activities, no? Exercise. Then ang sunod, kailangan din nating magpahinga. Kailangan natin ng rest and sleep, no? Kasi kahit anong uh, healthy ng pagkain natin, kahit nag-exercise tayo at hindi tayo natutulog, hindi tayo na magpapahinga, ang katawan natin ay bibigay. Nang one day, uh, ah, mahihimatayin tayo. Diba? Then, ang sunod, itong sex. <laughs> Natatawa yung karamihan pag sinasabi kong ang sex ay basic needs. So, yung sex pala ay basic needs din. Kasi, Uh, dahil dyan, ang tao daw ay nakakapag, uh, uh, nakakapag-improve because of sex. Ang iba naman, because of sex, ay nasisira, <laughs> ano? tinatamad, or walang nagagawa, kundi yan na lang. So, uh, sex is very important na magamit natin to ng maayos. Then, ang sunod, uh, ah, ito, tinatanong ko yung karamihan, ano pa ba ang ibang basic needs natin? Sabi nila, Wi-Fi. And that is very true kasi without the Wi-Fi, hindi tayo makakapag-communicate ng maayos, di ba? So importante na rin na ang meron tayong wifi kasi kung walang wifi paano tayo maka uh, paano natin mapapa ma uh, ah, leverage ang ating oras, 'di ba? Then ang sunod, syempre yung shelter. Uh, maayos ba ang ating tinitirahan? Kung umuulan, bumabagyo, kung tumutulo ang bubong, syempre hindi tayo ka, hindi tayo magiging uh, uh, hindi magiging kampante ang ating everyday life, no? So yung uh, tirahan natin dapat uh, comfortable, no? Hindi mainit, hindi rin masyadong malamig. Um, kaya dapat uh, maayos ang shelter natin. At ang other expenses and bills natin. Uh, katulad ng kuryente, no? Uh, yung uh, school ng mga bata, kung nag-aaral ang mga anak, no? yung pamasahe papunta doon sa trabaho, kung nagtatrabaho. So yung tubig, yung gas, at uh, marami pa tayong ibang uh, expenses yung uh, yung bills, yung uh, sa TV, di ba? So yon, uh, kailangan din nating uh, bayaran yung mga yon. So uh, yan ang ating mga basic needs. But uh, let's focus on this left side, itong food, exercise, rest and sleep sleep and sex no so yan lahat ng yan nangangailangan niya ng attention Uh, needs a lot of attention. Kasi kung yan ay nabibigay natin, itong wifi, itong shelter, itong other expenses and bills ay mapo-provide natin kapag itong uh, apat ay very uh, good, no? Uh, kapag nabibigay natin sa ating sarili. Then, so what is wellness? So uh, wellness, no? Uh, kapag ka tayo ay uh, healthy, no? uh, ayan, uh, magkakaroon, mabibigay natin yung ibang pangangailangan ng ating everyday. So wellness is the act of practicing healthy habits on a daily basis in order to improve physical and mental health so that instead of just surviving, you are thriving. So kailangan pala natin talaga na ito ay ma-practice natin. Hindi lang isang beses, hindi lang kakain ng healthy food. Marami pa lang mga gagawin. No? At yan pala ay consistently every day. So maintaining a healthy mind and body. So yung healthy mind and body pala ay meron itong tatlong ano, tatlong uh, portion. Yan yung spirit, no? So yung ating belief, yung paniniwala natin, no? Uh, ang sunod yung mind, Kapag ka ang mind natin ay hindi healthy, hindi mag-move ang ating body. Hindi tayo magkakaroon ng magandang action. So dapat yung spirit, mind, and body ay align. Dapat yan lahat ay healthy. So maintaining a healthy mind and body is essential, especially given current state of the world. Taking care of ourselves can help us move from merely surviving to thriving and growing during this unusual time. Especially with pandemic, no? Dapat meron tayong strong strong belief sa ating uh, sa ating uh, Panginoon no at ang ating mind ay dapat healthy kasi Diyan, yan ang umpisa. Actually, yung mind nga ang pinaka-importante rin na ano, kasi siya yung nagbibigay ng signal sa katawan natin kung anong gagawin, di ba? Ano yung magiging action natin. Then yung body. So, but hindi rin pwedeng isa lang. Dapat ito ay kumpleto yung tatlong yan. So, ano nga ba ang importance ng wellness? Bakit kailangan natin maging uh, maging healthy? So, ito, kasi daw ang ang health, no? Ang wellness nag-improve ng ating health behavior. So, kapag ka hindi ka naman nga healthy, 'di ba? Uh, masama yung pakiramdam mo, uh, masama rin yung attitude natin minsan, di ba? Lagi tayong galit. <laughs> so, ang pangalawa, yung increases productivity. Kapag healthy ka, marami kang magagawa. Magiging masipag ka, ma very productive ang iyong, uh, ang iyong araw kapag ka healthy yung pakiramdam mo. Then reduces the risk of diseases. Kapag ka healthy ka, maganda, mas, masigla, di ba napapansin nyo, bibihira magkasakit then uh, i, parang ina-avoid mo na magkaroon ng karamdaman. Then sunod, improves emotional health. So uh, during pandemic, ang daming healthy naman sana ang katawan, maaayos naman ang kinakain, pero because of emotional problem, no? nalulungkot or nai-stress. So yan pala ay health din. No? Isang parte din pala yan ng katawan natin na kailangan natin bigyan pansin. So one of the leading causes of poor productivity is poor health. When you don't feel well, your mood and focus might be affected. Taking part in wellness activities that can focus on adapting Good health behaviors such as regular exercise increases productivity and performance. At totoo yan, kapag ka hindi tayo healthy, masama ang pakiramdam, nang hihina, lahat ng bagay na aapektuhan no? sa araw-araw natin. Then ano bang gagawin natin? Siyempre, kailangan nating planuhin. Kasi kung hindi natin paplanuhin yung gagawin natin, yung kakainin natin, yung activities natin, hindi rin yan mangyayari. Di ba? Uh, kung sa teacher, meron silang tinatawag na lesson plan. No? Uh, before pa sila pumasok ng school, gabi pa lang, nakaredy na yung ituturo nila the next day. So, uh, kailangan may preparation pala. Kahit ang health natin, may preparation. Uh, kaya nga, andyan, uh, ginagawa natin yung time blocking para merong oras para sa ating sarili, no? Yung self-care natin. Then, so make a simple and healthy choices. Isa yan sa plan So, dalawa lang naman ang papuntahan natin, yung wellness or illness. So, start with the small changes within each dimension and take it one day at a time. You don't have to run a marathon or go on restrictive diet to implement wellness in your everyday life. So, hindi naman palang kailangan na madaliin, gawin lahat. So every day, yung choices lang natin. Halimbawa, iinom ka ng water or iinom ka ng soft drinks, 'di ba? So kakain ka ng uh, fast food or kakain ka ng uh, healthy vegetable, yung ano whole grain na food natin. So nasa atin lang ang ating ano, ang ating choice. Yan ang uh, tayo lang makakapag-control niyan. So uh, isa lang, papunta sa kanan or papunta sa kaliwa. Then, ang number one na dapat nating uh, isipin, no? ang pinaka-importante din sa pagkakaroon ng uh, very healthy lifestyle ay itong social connectedness. No? So sino ba ang ating mga kaibigan? Sabi nga, you are the average of the people you hang out with every day. No? So sino yung mga tao na lagi mong kasama? Uh, gusto natin maraming kasama, quantity ba yan? Uh, gusto mo bang lagi kang nasa party, madami kang friends or kilala ka or lagi kang uh, may tropa na tinatawag or gusto mo lang ng quality friends. So selecting friends also isa yan. Kasi yung friends, minsan yan ang big influence. Yan ang stronger guest influence para sa atin. Kung sino yung kaibigan mo, yun ka rin. At totoo yan, syempre. Kung yung kaibigan mo, mahilig kumain ng junk food, syempre one day mapipilitan ka na rin kumain ng junk food, di ba? Pero kung yung mga kaibigan mo ay healthy food yung kinakain, magiging healthy ka rin. So, sino ba yung mga friends mo? Quantity ba ang tinitingnan mo? or quality yung mga kaibigan mo. So don't worry kahit isa lang ang kaibigan mo. Ang importante ang kaibigan mo ay quality friends. So for example, this one. Sino ba yung kaibigan mo? Ito bang uh, kumakain ng uh, puro fast food or yung kaibigan mo ba na uh, ang kinakain yung mga fresh vegetables, fresh foods, no? So, ito ba yung kaibigan mo? Yung puro gadgets? Or, uh, ah, like now, of course, gadgets, pero nandun na siya. Doon na rin siya nakahiga. <laughs> Doon na rin siya kumakain sa kanyang uh, sofa. Or ito ba yung kaibigan mo, yung nasa isang group na nasa gym, nag-exercise, nagpapaganda ng katawan. So sino ba ang ating mga kaibigan dyan? So it's always our choice. Then number two is exercise regularly. So even 20 or 30 minutes of daily exercise can have a positive impact in your overall sense of well-being and help improve your mood. You, you don't know where to start? Try a brisk walk on your lunch break or up to stairs instead of elevator when you can. So yun lang pala. Kailangan lang naman palang 20 and 30 minutes, 20 to 30 minutes na exercise every day. So pwede naman palang uh, umakyat ng hagdan or maglakad-lakad. Exercise na pala yon. Minsan iniisip natin ang exercise mahirap kasi kailangan pang pumunta ng gym, kailangan pang merong mga gagamitin na mga equipment. Hindi naman pala. Pag sinabing exercise, anything na gawin mo ng 20-30 minutes na gumagalaw yung katawan mo ay consider as exercise na pala. So hindi mo naman uh, kailangan talagang uh, bigyan ng oh, ah, 20 minutes ito ang gagawin ko. Yung paglilinis ng bahay, isa rin na exercise din yun. ba diba? Anything na, gumag na gumagalaw ang iyong katawan ay exercise na rin. Pwedeng gawin. Then, habang tayo nag -e exercise so hindi lang yan matatapos lang sa exercise, but habang nag -e exercise tayo, dapat tinitingnan din natin ang ating portion ng pagkain. No? So kaya pala, yung pinggan, meron yan linya dyan sa gitna. Karamihan, nakikita nyo yung plate, merong linya sa gitna. So yung linya sa gitna ng plate na yan, i-divide natin by 3. So ang isang part ay yung protein. Ang pangalawang part, yung uh, fats. Ang pangatlong part ay yung carb. So isipin natin, imagine natin na ang plate sa gitna uh, ilalagay yung pagkain at merong space sa palibot, no? So nakikita natin malaki yung uh, yung plato, yung uh, pinggan, no? Uh, pag kumakain tayo, pinupuno minsan, punong-puno ng rice. So hindi pala ganoon. Dapat pala yung pagkain ay nandun sa bandang gitna at i-separate natin, i-portion natin ng three portion. So the secret to mastering your fitness goal isn't a magic pill. No? So hindi naman pala yung, yung pills, yung mga, mga supplement, yung mga uh, diet pills, hindi naman pala yon or hardcore workout regimen. So hindi naman pala yung pag-exercise pagpunta ng gym kasi nakikita ko rin ang daming nagji-gym bakit hindi naman pumapayat, no? Gym ng gym, no? At ang daming iniinom na kung ano-anong mga pangpadayet, hindi rin pumapayat. So bakit kaya? So kasi hindi naman pala 'yon ang ang ang way, no? So it's called the PFC every three. That means eating balanced portion of protein, fats, and carb every 3 hours. So every 3 hours pala kakain. All four section of Zen 28 program are centered around PFC every three so you can maximize your results. So uh, ang Zen Project 8 isang um, isang anong tawag dito, isang program na ginagawa in 28 days, pwede mong sundan itong exercise and then uh, itong portion ng pagkain, the, the right way to exercise, then the right way to eat. So, every three hours, kakain tayo. So, kung naalala nyo, tinuturo sa atin nung no, sa elementary, no? Merong breakfast, merong snack, merong lunch, merong snack, merong dinner. At minsan, meron pang uh, ano, late uh, snack, no? After ng dinner, meron pang snack. So, bakit kaya tinuro yon nung maliliit pa tayo sa school? Alam ko, halos lahat, alam natin yan. Kahit dito sa Philippines, meron tayong ilang beses na pagkain. So yun pala ay dahil yun ang tamang paraan, no? Yun ang tamang diet, yung kakain ng madami. Marami ako nakikita na hindi kumakain kasi gustong pumayat. pumayat. Hindi pala yun yung right way. So uh, itong PFC every 3. So itong PFC every 3, no? Uh, yan ay uh, maganda, magandang gawin, no? PFC every 3, sabi dito, uh, the secret to blood sugar stabilization. So sino sa inyo yung merong mga diabetes or may kakilalang merong diabetes, no? Ito baka makakatulog sa inyo. Sabi dito sa isang article ng about Zen Body, no? The secret to permanent weight loss isn't magic pill or exercise routine. It's called the PFC every 3. Essentially, it's eating balanced portion of protein, carb, and fats every three hours. This keeps your blood sugar stabilized your metabolism churning and triggers stored fats and toxin to be released. Kapag kumakain pala tayo ng tatlong beses sa isang araw, no? Uh, tatlo, ah, tatlong portion every three hours, no? Uh, every uh, tatlong oras tayo kumakain, natitrigger pala, nai-stabilize pala ang ating sugar, blood sugar. So Zen uh, brand ambassador expert Mark McDonald sums up this tricky balance, no? So sabi ni uh, Mark McDonald, uh, isa siyang nutrition expert, no? Every time you skip a meal, your blood sugar drops and you burn muscle. And that slows down your metabolism. So every time na hindi tayo kumakain, nagpapalipas tayo ng gutom, no? Hindi tayo kumain, Ay, ah, hindi na ako magla-lunch kasi gusto kong kumayat. So ang nangyayari pala, yung blood sugar nagda-drop, bumababa at na, nagbe-burn yung muscle. Ibig sabihin, ang muscle nawawala kasi nabe-burn, no? Nasunog yung muscle, hindi yung fats. Then nag-i-slow ang iyong metabolism. So pag metabolism yung uh, ano ng katawan natin, yung sa uh, uh, ano sa pagkain no nag-i-slow down dapat ang metabolism ay ano fast no dapat mabilis so ito pala nakakapag-slow so pag nag-i-slow naiipon yung pagkain sa ating tiyan and every time you overeat your blood sugar spikes and you store fats pag nag-overeat tayo yung blood sugar naman tumataas kaya yung may mga diabetes dapat hindi mag-overeat tumataas ang blood sugar, at nag-i-store ng fats. Ibig sabihin tumataba, no? Tumataba. So, kapag ka naman hindi kumakain, bumababa ang blood sugar, pero nasusunog, nagbo-burn yung muscle, hindi fats. So, yung fats na iiwan, no? So, yon Tandaan natin. Nutrition should be used to create internal balance. So sa loob, hindi sa panlabas. No? Dapat pala sa internal natin nababalance yung loob ng tiyan natin, yung loob ng katawan natin. So this is what separates maintaining stable blood sugar from dieting. So yung mga may diabetes, mataas ang blood sugar, mas maganda pala na stable, eat every 3 hours but small portion and balance, no? Yun ang kailangan. So you don't so how do we maintain the optimum level of blood sugar? PFC every 3. Your body can only process a certain amount of food at once, which is why it needs to be consistently fed. Mark refers to the body as a refuel as it goes machine. So ang body natin nakakapag-process lang para once once at a time. No? So ang ibig sabihin, isa-isa niya lang napaprocess. Pag pinuno mo yan, hindi niya kayang i-process. Isipin natin yung uh, shaker, di ba? Yung shaker. Nang, lagyan mo ng fruits, sinashake yung fruits. Lagyan mo ng super dami, di ba hindi siya napaprocess. Hindi siya nagsishake kasi walang space. So sa Japan, no? sa Okinawa, ang tinuturo doon yung mga nasa Okinawa, longer life. Yun pala, ang secret nila, hindi nila pinupuno ang kanilang chan. Ang chan nila dapat laging ano, 80% lang. May space pa palagi. Kahit gusto mo pang kumain, mag stop ka na para yung chan mo makapag, ano, makapag uh, grind din. <laughs> Ano? Para ma-shake niya, mag-grind niya rin yung mga kinain natin. So the most important thing is you should be ready to eat before a meal. So ibig sabihin, dapat before meal, ready ka na, kumbaga nagugutom ka na before ka pa kakain. Halimbawa, lunchtime, pag hindi ka pagutom, huwag kang kakain. Never starving. So, hindi ka pagutom, uh, ah, medyo gutom ng konti, yung tama lang, may space pa para lagyan ng pagkain sa kakakain. So, kapag ang ginawa mo every 3 hours, ibig sabihin, hindi ka nagugutom, hindi ka rin busog. So, yon na balance ka lang. Then satisfy after meal, not full. Satisfy, 80% ang kainin natin, wag 100%. Then ready to eat again approximately 3 to 4 hours later para after 3 hours ready ka na naman kumain kasi na na ano na process na yung kinain mo. So this is a clear indicator that your blood sugar is stable and your body is in balance. So kapag ka ganun ang ginawa natin, nagkaka, nabibigyan natin ng time ang katawan natin, ang tiyan natin na i-process yung food na kinain natin. Then para next na kain natin, may space na naman siya para doon sa next nating pagkain. So itong 8 pro SEN Project 8, no? Ah, itong ah, ginawa nga ni ah, Mark McDonald, no? So, uh, this program, 8 weeks program, or uh, meron din 28 days program, that simpli simplifies wage management. Wage management to, hindi to pampapayat, but to manage, and teaches habits for leading a healthy lifestyle. It's three phases. Unang-una, i-detox muna. So merong step-by-step -step na dapat sundan para maganda ang result at mabilis. No? So unang-una magdi-detox. But nagdi-detox? Pag sinabing detox, nililinis mo na yung chan. Kasi kung maraming fats diyan kahit anong inumin mo, anong kainin mo, hindi ma-absorb ng katawan kasi maraming basura sa chan. So aalisin mo na. No? Aalisin. Yung magdi-detox muna yung mga uh, bloat, aalisin. Then ignite. No? So ignite, ibig sabihin, ayan na, aalisin na yung ano yung good food, uh, yung yung good food ang ilalagay, no? Uh, yung balance, no? Then mag-exercise, no? Then sunod is uh, uh, i-shape yung katawan, i-shape, then saka siya lalagyan. No? Aalisin, lilinisin, aalisin yung mga extra fats, then saka lalagyan ng mga more, uh, good nutrients. So yan yung tribe, magbibuild na ng muscle. So This uh, Detox, Ignite, and Thrive are centered around PFC every three. So, um, sinusundan yung PFC every three. Each phase consists of six meals a day, which each meal a balanced ratio of protein, carbs, and fats. So, ginagawa itong three phases, Detox, Ignite, and Thrive, habang sinusundan yung protein, fats, and carb every three hours. No? So yun ang sinusundan habang nag-exercise din, susundan yung step by step. Remember, three of six meals are more like snacks. So itong uh, itong three meals parang snacks lang, no? So little boost of fuel to keep your body metabolism going. Then protein shake are perfect for 2 to 3 small meals a day. So yung protein shake, pwede natin gawin siya, inumin siya during snack. Kasi especially sa mga taong busy, nag-work. So wala tayong time para mag-prepare ng meal. So itong shake is good enough, no? And, and Mark uh, recommended always having your mobile readiness food kit. So, ibig sabihin, meron tayong dala-dala para anytime na mag-i-snack na tayo after ng 3 hours, ay ready na yung kakainin natin. Since the main reason for blood sugar crisis is missing meal. So yung blood sugar nagkakaroon ng problem no kapag ka tayo ay hindi kumain no pag hindi kumain or nasobrahan ang kain natin. So ito yung mga examples ng mga food no uh, for example na pwede nating dalhin or kainin during snacks din natin. String cheese and apple or protein bars pwede rin yan. Beef or turkey jerky with nuts and fruits. Ready to drink Zen protein shake, yung shake ng Zen, no? Pwede rin. Greek yogurt or cottage cheese or lean, low sodium de, uh, ah, deli meats with nuts and fruit, pwede rin. Or edamame, yan yung meat, uh, yung yung uh, beans sa Japan na paborito ng uh, ng marami. Then yung hard-boiled egg with fruits, pwede rin yung ganon, no? Pwede rin magdala ka ng banana or something. Banana and egg, <laughs> pwede rin. So six meals a day may seem unrealistic at first, but once you make it a permanent part of your daily life, you'll notice this amazing result, no? Kapag ka sinundan natin, so una, ang dami namang beses, at maya naman kumakain, but small portion and balanced portion, mapapansin natin magwe-weight loss tayo, mag-i-increase ang ating energy, we can sleep better, then less ang stress natin, at marami pang iba. Lagi tayong masaya, uh, lagi tayong uh, genki, yung ano, excited and happy. No? So exercise also needs to be an important part of PFC every three regimen. Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung three uh, every three hours, but syempre yung exercise is important. Mark recommended 30 minutes of exercise four days a week. Stable blood sugar releases stored fat and exercise burn that fats. So, yung nakatagong mga taba, i-release at i-burn. So, mawawala. Kaya pala, itong tinuturo ng, uh, ng Zen Project 8, magugulat ka kasi ang nawawala, yun lang mga sobra, hindi pumapayat. Ang nawawala ang sumusobra, kaya ang katawan nagkakaroon ng magandang figure. No? So always eat before you begin any workout to ensure you're burning fat and not muscle. So dapat pala kumain tayo before mag-exercise kasi kung hindi, hindi tayo kumain at tayo ay nag-exercise, ano ang susunugin dyan? yung ating muscle. So mawawalan tayo ng muscle, pumapayat tayo, pati yung muscle natin pumayat din. Kasi wala tayong kinain, so yung katawan natin walang mababurn. So hindi yung fats ang nababurn niya, kundi yung muscle. No? Mali ang kanyang mababurn. So when you stabilize your blood sugar and optimize your exercise, you can achieve any health goals. Uh, let's PFC every three. So yan, para magkaroon tayo ng magandang katawan. So number three, eat healthy food. So kanina sinabi na kumain tayo ng fats, no? Uh, protein and carb. So ang susunod, yung hindi lang basta pagkain, hindi lang basta fats, hindi lang basta uh, protein, hindi lang basta carb. So sabi dito, eat healthy food by adding wholesome ingredients to your plate you'll be taking step towards becoming a healthier you. So alam niyo ba doon sa PFC every 3, ang isang McDonald's ay P, ano na rin yan, PFC na rin yan. So bakit yung kumakain ng mga fast food, ng mga hamburger, bakit healthy naman pala yun, balance naman pala yun. So bakit maraming tumataba? No? Kasi hindi siya healthy, fresh. So hindi siya fresh. So yon, meron doon fat, bad fats, no? Uh, yung carb, uh, maraming sugar, no? So balance sana, meron sana ng PFC, but hindi siya healthy, no? So ito yung PFC every 3. Kung makikita natin may greens, no? Uh, ayan, may nuts, meron vegetables. So yan ang maganda, nakakainin natin every 3 hours. Then sunod itong supplement. Kung hindi natin nakakain ang tamang mga healthy food kasi nga tayo ay busy, kailangan nating dagdagan ng supplement na tinatawag. So, isa sa mga uh, supplement na ire-recommend ko ay itong antioxidant, no? Kailangan din pala natin na meron tayong antioxidant. So itong antioxidant na isa sa mga iniinom ko rin na, na napakaganda at nagkakabigay sa akin ng magandang result, itong reserve. So, itong reserve, um, ito ay uh, fruit mix no? na nasa sachet na pwede mo siyang dalhin, inumin anytime you want. So, itong uh, fruit uh, shake, fruit uh, mix na to ay merong pomegranate, merong blueberry, merong dark cherry, acai berry at saka grapes. At meron itong tinatawag na resveratrol. So ano ba yung resveratrol? So ang ang resveratrol ay nakukuha sa skin ng grapes, no? Ng Concord grapes or mga berries. So itong uh, resveratrol, ito ay type of polyphenol. Kaya nga sinasabing ang ang ano ang uh, wine daw ay healthy, ang grapes daw ay healthy and heart friendly kasi ito ay merong uh, resveratrol, yung type of polyphenol na nag-switch on ng tinatawag na sirtuin genes. So ano ba yung sirtuin genes? So yung sirtuin genes ay isang genes natin na yan ay survival genes. Kapag yan ay naka-on, ibig sabihin anything sa katawan natin na may danger, on siya, so nandyan siya para tulungan ang ating katawan. Pero kung hindi siya naka-on, any danger, hindi niya alam kasi naka-off nga siya. No? So ito daw resveratrol ay nag-on ng SIR2 genes. At ang isa pa ay yung bawasan, yung calorie restriction ang nakakapag-on ng ating SIR2 genes. So, dito sa supplement na to, ito ay scientifically research, uh, ah, maganda ang taste, uh, nutrition profile, no? So napakaganda no artificial flavor, no al artificial color, no artificial sweetener. So, ang kagandahan, lahat ito ay natural. Kung itong mga fruits na to, itong mga berries na to ay kaya mong kainin, ibig sabihin this is for you. So, uh, sweetened by nature. Ito natural, no? So, dito meron tong tinatawag na resveratrol. So, uh, ah, heart-friendly polyphenol subject of decades of research. No? So ito ay na-research na associated with the French paradox. Sabi nga, sa France daw, yung mga tao dahil mahilig sa wine, mahilig sa grapes, so kahit daw ang kinakain doon puro fats, maraming cheese, maraming, uh, maraming alcohol, maraming uh, meat, no? Yun ang kinakain nila. Pero sa France daw, konti ang merong heart disease. So bakit? So nalaman din nila na kasi yung mga tao doon ay laging merong resveratrol at sila ay umiinom ng wine at kumakain ng maraming grapes at mga berries. So dito sa, resver ay, sa reserve, meron itong nasa 75 plus na milligram na resveratrol. So, ang isang bottle ng red wine na Merlot ay meron ng 0.5 mg na resveratrol. So, ang ibig sabihin, ang isang reserve, no? ang isang sachet ng reserve ay equivalent sa more than 100 bottles ng uh, red wine. No? So hindi naman natin kayang inumin ang red wine, so mas maganda na na tayo ay uminom na lang or kumain ng fruits na merong resveratrol. So, at ang isa pang kagandahan nito, nitong uh, reserve kasi itong antioxidant protection nito no sa CAP-E test sa laboratory testing na validated the absorption and protection of reserve in red blood cells for oxidative stress. So ito daw palang quality ng uh, ng antioxidant ng reserve ay nakakapag-penetrate sa loob ng cells ng ating katawan. At ito ay na-test, no? Na nakita nila na ito daw ay higher ng 25% antioxidants sa iba pang mga uh, mga antioxidant. So ibig sabihin ang quality ng antioxidant ng reserve ay very good according to the CAPE test, no? Then ang pang-apat ay get a quality sleep. If you are having trouble sleeping, you know it can affect your mood and your physical health. Consider your sleep a hygiene. So importante pa lang natutulog tayo. Pag hindi tayo natutulog, para na rin hindi tayo naligo. No? So includes quiet and calm activities before going to bed and wake up at the same time every day. These are simple ways you can begin your journey towards becoming a successful sleeper. So ibig sabihin, importante na natutulog tayo kasi parte yan ng ating life na makapagpahinga. Ang katawan natin need ng sleep, 'di ba? Pagpagod tayo, magugulat tayo, nahuhulog na yung ulo natin. Ako nga kanina nung nagpa uh, ayos ako ng buhok, nagpa uh, color ako ng hair, nakakatulog na ako dahil napapagod pala yung katawan. Kulang ako sa tulog kahapon, kagabi, kaya yung katawan ko need ng sleep Talagang hindi niya mapigil nalalaglag yung aking ulo. So, ito daw. Ang importance ng ating uh, life, no? Yung life natin, lifestyle. Ang importance ng lifestyle. So, sabi dito, ang quality life daw ay equals 30% ng ating genes, yung nanu na minana natin sa ating ninuno, sa ating magulang, 30%, at ang 70% pala ay nanggagaling sa ating environment. So the way we live, ano, the way our lifestyle is. So, ayun, 70% pala nanggagaling sa ating pag-exercise, sa ating diet, sa ating stress, at sa ating mga supplement or kinakain natin sa everyday. So kung aayusin natin ito, biruin ninyo 70%, yung genes, 30% lang. Ibig sabihin, pwede nating ayusin ang ating life by changing our uh, environment no the way we do uh, the way we uh, have uh, lifestyle yung style ng ano natin ng everyday life natin so kung babaguhin pala natin chances na tayo ay magiging healthy kahit na meron tayong mga genes na nakuha sa mga uh, magulang natin, halimbawa merong may mga sakit sa magulang natin, pwede rin pala na hindi tayo magkasakit kung papalitan natin. Kasi 70% ng ating uh, quality of life ay yung environment natin. So, and the importance of micronutrients. So ano yung micronutrients? Pag sinabing micro, maliliit, no? Maliliit, different, many micro. Our bodies need more than 30 different vitamins and minerals, micronutrients to continue operating efficiently. Most modern diets are depleted of these essential nutrients. AMNP and essential contain compound that can support your wellness goals. So kailangan pala natin ng 30 different vitamins and minerals. Usually tayo, ay mag-inom lang ako ng vitamin C. Ay vitamin ano lang, uh, B lang ang iinumin ko. No? So, importante pala na meron tayong 30. Kaya pala itong AMPM, ang ingredients nito are more than 70 ingredients. Para pala ang ating katawan, no? ay magkaroon ng ano ng magandang movement no mag-ooperate ang katawan natin kung merong 30 different vitamins and minerals so magiging maganda ang movement so ito daw um, micronutrients impact cellular health. Yung cells natin, kailangan din maging healthy. Kasi yung cells natin, may namamatay, may na, nadadamage, kailangan mag-reproduce ng mag-reproduce. So, pag mahina, paano mag-reproduce? So, kailangan natin na healthy ang ating cells. Then, guts health. Ang guts, yung chan natin. Ano yung mga nandyan? Kasi yung guts natin, yung chan natin ang nagpa-process ng food. Kapag yung nagpa-process, sira, no? Hindi hindi healthy, paano niyang ipaprocess yung kinain natin? 'di ba? Paano niyang maiko-contribute uh, ah, i-distribute sa iba-ibang parts ng katawan natin? So kaya nga sa katulad sa Japan, sabi, in the morning ang Japanese kinakain nilang food ay very healthy dahil mag-work sila kaya makakapag uh, magkakaroon sila ng good decision dahil sa kinain nilang healthy food. So pansinin niyo ang Japan very successful country. Dahil sa umaga, healthy yung kinain nila, healthy yung guts nila, healthy din ang magiging result. Then immunity. Siyempre, pag healthy yung guts mo, healthy yung body mo, then yung immune system mo magiging strong din, di ba? Kasi kung, lalo na kung meron kang 30 more than vitamins and minerals, da, madaming ano, kinakailangan ng katawan natin. Kung nasusupport natin yan, magiging healthy tayo. Yan ay makakapag-impact ng ating well-being. So maaapektuhan niya ang ating uh, total total body health, no? So yon, hindi lang yung katawan natin, pati yung mind natin, yung behavior natin, everything, no? Then, ano ba yung importance naman ng antioxidant? So free radicals are unstable atom that can cause damage to the cellular level. So itong uh, polluted air, no? nalanghap natin, nakapasok sa katawan natin, nakapasok sa cells natin, na-damage yung cells natin. Once na-damage ang cells, dapat ang katawan natin is ready to reproduce new one no? or repair the damaged cells. So sabi dito, particularly in DNA, no? pati yung DNA natin or generic software. So ang katawan natin, para din computer pala. No? So pag may nasisira dyan, dapat napapalitan ng panibago. No? Kasi kung hindi, hindi na maayos yung pag-reproduce. Hindi niya makakapi ng maayos. So parang printer. No? So nagpi-print, Pag hindi maayos ang printer, yung napi-print hindi maganda, hindi malinaw. di ba? So as the body ages, it loses its ability to fight the effect of free radicals, leading to more oxidative stress that can lead to dangerous de degenerative processes. Additionally, lifestyle factor can accelerate their production, including exposure to toxic chemicals, pollution, smoking, alcohol, and poor diet choices. Antioxidant fights free radicals and oxidative stress, and it is recommended to consume food and dietary supplement like AM and PM that can contain important antioxidant. So dito sa AMPM, ang kagandahan, more than 70 ingredients ng uh, vitamins and minerals. So sabi nga, kailangan natin ng at least 30 no? na na micro uh, micronutrients. Kailangan natin 'yan. So kailangan natin ang ating cells, no? Ang ating uh, ah, uh, DNA, yung software natin. Yung katawan natin may software, yung DNA, siya yung taga-copy. Siya yung pag ito yung main, no? Ito yung original na uh, ah, DNA. Dapat makopya ng panibago para yung cells natin laging nagpo-produce ng same pa rin. Oh. Katulad sa akin, ba, Grace, nag-reproduce ng Grace. Baka mamaya iba ng pangalan ang na-reproduce, hindi na Grace, di ba? So yon free radicals with missing electrons. So the more na nagkakaedad tayo, yung copy, pagkokopya, yung machine ng nagkakopy, may humihina na rin, yung nakokopya hindi na malinaw. So kinakailangan na natin ng antioxidant para mag-donate ng electron, para yung ating um, mga cells ay nagkoconnect, nag-uusap pala yung mga cells na yan para din yan kuryente. No? So, kailangan nating i-provide yung nawawala. Yun, yun ang ginagawa. Then, uh, the importance of good out, uh, good gut health. Yung good guts, yan yung nasa tiyan natin, yung guts. No? Sabi nga, ang lakas ng loob, galing sa tiyan, <laughs> di ba? So your gut helps break down food. Ito yung uh, yung uh, yung nag uh, nagpa-process ng food natin it's turning into nutrients your body can use. So pinaprocess niya, 'di ba? Pag mahina yung guts na pag mag ano mag uh, ano tawag dito mag uh, eh anong tawag mag-process no yung uh, kumbaga sinishake niya sinishake pag hindi niya na shake ng maliliit ang ating kinain paano yan magdi-distribute di ba kailangan maliliit para papasok sa mga cells natin so uh, Your guts help break down food, turning it into nutrients your body can use. But your guts also influence your overall wellness. So, uh, nagdi-distribute siya, no? Yung guts natin, uh, uh, pinapaliit niya yung mga kinain, pinaprocess niya para ma-distribute. So, kung ang pre niya ay mga uh, not healthy food, unhealthy food, ang i-distribute niya rin unhealthy food. Kaya, for example, ang kinakain mo palagi ay yung mga fast food, i-distribute niya rin fast food, fast food quality din. No? I, uh, ano, hindi katulad ng healthy ang ang prinasas niya mga vegetable, mga fresh food, then ang maipap mai-distribute niya din ay yung mga healthy food. So AM and PM essential contain compounds digestive enzyme, and probiotic to help maintain your gut's health and function. So kailangan nating tulungan ang ating katawan no ng mga kailangan niyang kailangan niya rin na food para maging maayos din ang kanyang trabaho. So sabi nga dito 2.5 up to 2.5 woman or 1 man 2.2 woman or 1 man uh, suffering daw IBS So IBS, ano ba yung IBS? Irritable Bowel Syndrome. So yan yung hindi nakaka ano nakakapag uh, toilet, no? <laughs> Sumasakit yung tiyan. Karamihan um, nagkakaroon ng ang tawag ng BMP, no? <laughs> so na yun, karamihan may problem. Two or one man lagi daw uh, nagkakaroon ng ganyan, no? So 62% uh, worldwide suffer digestive complaint at least once a year. So every year, ako nga rin, pag ang kinain ko yung mga fast food, usually nahirapan ako mag, uh, mag ano, uh, magpunta ng toilet in the morning. no So nahirapan ako. So kailangan pala na healthy. So alam na ng katawan natin kung anong kailangan natin. Kaya dapat ibigay natin yung pangangailangan niya. So gut bacteria makes 90 up to 95% serotonin, influencing GI and mood. So ano ba yung serotonin, no? So ang serotonin is a chemical that carries message between nerve cells in the brain and throughout your body. So siya nagke-carry ng message So kapag ah, ang serotonin natin ay unhealthy, paano niyang maikikerry yung message na dinadala sa ating brain? So kaya pala pag ang kinain mo sa ano sa morning hindi healthy, hindi rin healthy yung mga ideas mo. Hindi rin healthy yung magiging uh, magiging um, decision mo during that day. Kaya pala sa Japan, sa umaga, ang kinakain nila very healthy food. No? Serotonin plays a key role in such body function as mood, sleep, digestion, uh, wound healing, uh, nausea, bone health, blood clotting, and sexual desire. So pag ang guts natin, no, hindi healthy, no, pati pala yung sex desire na na-influensyahan, no? Nagkakaroon ng problem. Yung blood, no? Na high blood, nagkakaroon ng mga kolesterol. Yung mga bone, humihina. Yung sugat, hindi gumagaling. Nahihilo, no? Hindi nakakatulog. Nagkakaroon ng bad mood, no? yun pala ay dahil doon sa kinakain natin. Hindi natin binigyan ng tamang pagkain yung ating tiyan. No? So 70% of our immune system is located in our guts. So yung immune system pala na nandito sa tiyan, no? So paano pa tayo ngayon uh, magkakaroon ng healthy immune system, no? Kung ang guts natin ay hindi healthy. Diyan nandyan pala siya, dyan yung bahay niya sa ating tiyan, no? Yan. Then itong AMPM, uh, AMPM, we need this no, to support our body and uh, whole well-being. So AMPM Essential includes two supplement formulas that target your body's morning and night needs. In each one of the 100 trillion cells, meron pala tayong 100 trillion cells that make up a human body. A biological clock is present that regulates our body function in the daytime and nighttime. AMPM Essential includes exclusive formula to improve your quality of life from inside out, morning and night. So, syempre, iba naman pala ang kailangan ng na, na nutrients ng katawan natin during morning. Syempre, ang kailangan energy. So, Paggabi naman, kailangan ng katawan natin na makapag-rest. Kung ang iniinom nating supplement ay the same lang pang pa-energy, baka paggabi energetic pa rin tayo, hindi tayo makatulog. Kung ang ininom naman nating supplement ay pampatulog, ah, uh, pang-relax, baka during the day, ininom natin yan, baka relax tayo during the day, hindi tayo makapag-work, di ba? So kailangan natin ang energy in the morning and at night, kailangan natin ng restful sleep. So, Itong ating uh, ah, AMPM uh, ah, merong more than 70 ingredients. No? So AM merong vitamins, minerals, telomere maintenance complex, gene expression, free radical scavenger complex. Andiyan na yung ginkgo biloba, green tea leaf, green barley, uh, anthocyanin or bilberry, grape skin. Tapos meron siyang DNA support meron din siyang stem cell maintenance complex. Uh, stem cell, kailangan natin, ang stem cell natin ay healthy kasi yung stem cell, ang ginagawa niya, nagre-repair siya at nag, uh, nagre-repair at nagre-replace ng ating cells. Kung wala ng taga-repair, paano na ang ating mga cells, 'di ba? Kung wala ng taga-replace, paano na mawala ang ating mga cells, maubos. Kailangan natin ang stem cell natin ay na-maintain. So, uh, mag ano, may support tayo diyan. Then cell regulation complex. So, meron na itong glutamine, so merong uh, guarana seeds at marami pang iba, no? Royal jelly, guto cola leaf, um, itong mushroom extract, may mga ganon, no? So vitamins A, C, D, E, K, uh, thiamine, riboflavin, niacin, B6, folate, B12, biotin, pantatonic acid, at alam ko na alam ninyo ito. Uh, sa minerals naman, merong calcium, iodine, zinc, uh, selenium, copper, magnesium, chromium, molybdenum. Mahirap ay ano basahin. Telomere maintenance complex. Ang telomere natin, uh, yan yung uh, pag umiiksi ang telomere, yan yung lace, parang shoelace sa ating uh, ah, DNA. Yan daw pag umiiksi, tumatanda tayo. So kailangan natin suportahan yan para hindi mabilis ang pag-iksi. Pag, uh, pag mabagal ang pag-iksi, ibig sabihin mabagal din tayong tatanda. So, then meron tayong uh, B ay PM. So, ang PM din uh, ah, 70 plus ingredients din yan. Ganun din, no? So, dito sa PM, same din ang ano niya, ang ang mga vitamins and minerals niya but meron din meron itong makakapag-support sa atin na makapag-rest tayo at night makatulog tayo ng maayos merong probiotic blend din. No? Uh, maganda ito. Kasi habang natutulog tayo, nire-repair niya yung ating katawan. So yan, maganda ang PM. So be proactive. Hindi pa naman too late, no? It's not too late, no? To have a better uh, lifestyle. So lifestyle choices are directly associated with long-term health, but people over often underestimate the power of how daily action define their future well-being. Choose to be proactive and don't fall victim to lack of knowledge about lifestyle. Lifestyle is very important. Hindi natin pinapansin, kala natin basta kumain lang tayong everyday okay na, but that's not true. Kailangan natin itong ating very good lifestyle. So now is the time to work on being your best self So focus on redefining age by redefining youth, lifestyle changes and choices, such as, such as including AMPM essential in your daily routine, can help you embody a youth approach to life, like that of Juness. Juness doesn't develop products that helps people look, feel, live young, we open the door to a fulfilling lifestyle and a healthier future you. So hindi lang basta mag-look good, feel good, and uh, live young, but you know, open ang ating door para ang ating life ay maging fulfilling, no? maging maganda, be proactive. And number five is the practice mindfulness. So ano ba ang mindfulness? Mindfulness, yan yung nag-yoga, no, nag meditate So mindfulness, being mindful means being aware of your thoughts, your feelings, and body sensation in your day-to-day. -day. Practicing mindfulness is good for the body and mind, helps with focus, and also changes your mindset. No? Kung hindi tayo nakakapag-relax, yung mindset din natin hindi rin relax, di ba? So take a moment uh, and consider your own mind and how you are feeling. So kailangan din pala na alamin din natin ano bang nararamdaman natin. Hindi lang yung everyday magtrabaho, maghanap ng ng pera, ng income, i-provide sa family, but kailangan din palang importante rin yung sarili natin. Kaya nga tayo nabubuhay sa mundo para maging masaya. Hindi lang tayo nandito para magtrabaho para ibigay sa family natin, but to live happily, no? So, uh, meron tayong mga different uh, different supplement din. Unang-una, itong mind. Ang mind uh, nagbibigay sa atin ng uh, good memory, no? Um, ng uh, ng focus. At meron din tayong evoke. Yan evoke ay essential oil na yan din ay gawa ng uh, isang uh, perfumer na gumagawa ng perfume sa isang uh, napakaganda, napakalaking company, very famous company na Tom Ford. No? So yung isang perfumer dyan ang gumawa nito. Uh, so maganda rin na yan ay idagdag natin uh, yung mga herb no and going to places na makakapag-relax tayo sa ocean or mountain no so quiet places then ito kailangan suporta ng mind sabi nga kanina yung mind ang nagbibigay ng uh, ng, ng order sa ating katawan kung anong gagawin. So itong cell protein, ito ay isa ng sikat, no? Ang cell protein already uh, popular in the in the market, no? So itong cell protein, uh, ah, yan ay uh, nakakatulong sa atin na ma-remember ang names, facts, and figures. No? So back and by uh, clinical trial. Source from protein in silk cocoon. So galing pala ito sa silk cocoon, no? Ang silk cocoon uh, merong uh, merong protein na yung protein na yan ay nakakatulong sa ating memory, no? Then uh, benefits nito uh, to keep our mind. So ito daw ay nagpa-fight. Itong L-theanine naman pala. L-theanine, isa rin yan na supplement na nagbibigay uh, nakakatulong sa atin na ma-fight ang mental distraction. Magbibigay sa atin ng focus na makapag-memorize. No? Uh, it help you stay on task. Kung mayroon kang ginagawa, nakafocus ka dyan, na may memorize mo, naaalala mo. So ito din ay uh, back and by, back by science and source from corn. Galing sa corn pala ang ang ano itong L-theanine. So L-theanine, ayan maganda rin. Kung nakikita natin uh, may uh, may clinical study na nakikita at ayan daw showed 90% uh, change from the bacillin compared to placebo, no? So tiningnan yung placebo at tiningnan yung mga tao na uminom ng L-theanine. So L-theanine um na remember niya yung mga words. So, especially dun sa mga nag-aaral, no, yung magte-take ng exam, so maganda ito. Yung mga makakalimutin na, ah, maganda ito, no? Kailangan na natin or maganda nga before pa tayo maging makakalimutin, uh, tulungan na natin ang sarili natin. Then uh, brain overload, especially with technology at saka yung mga uh, gadgets. no uh, Kaya minsan, kailangan din natin na meron tayong mga protection sa ating mga gadgets na nilalagay para hindi ma, ano, maapektuhan yung ating brain. So brain overload. no So kailangan din natin na um, matulungan ang ating uh, mind. Na wag ma-overload, ma parang computer. Pag na-overload, hindi na gumagalaw, hindi na nakapag-isip. So, yan. So at yan, uh, self-care practices look different for everyone. So iba-iba tayo. For some, it can be uh, mean staying still. For some, it can mean being active. The main idea is to engage in an activity that recharges or energizes you. So yung iba masyado ng relax, baka naman meron silang activity na gustong gawin so they can do that. That's also um, yung self-care. Self-care should be something we enjoy doing instead of something we feel forced to do. Pag pinilit ka mag-exercise, hindi mo gustong mag-exercise, pag pinilit kang mag-yoga or mag-meditation, hindi mo gustong gawin, baka hindi yon ang iyong self-care. No? So, pwede rin home este. Ngayon, with pandemic, pwede na pala tayo nasa bahay at nagagawa natin ang para na rin uh, ah, ma-compare mo doon sa nag-este. Dahil sa good quality ng mga products. So, meron ding lumines na tinatawag. Ito rin ang aking favorite. Um, na Luminous Skincare made by uh, ah, Dr. Uh, ah, Nathan Newman ng Beverly Hills no so yan um Ginawa niya rin yung mga skincare na yan na napakaganda at ginagamit niya rin yan sa kanyang clinic. Ayun. So, self-care, isa rin yan sa pagta-travel, pupunta ng spa, mag-shopping. Those are part of, uh, those are things na magagawa din natin sa ating self-care. No? Uh, travel, uh, isa yan. Maganda makapunta tayo sa iba-ibang lugar. Makita natin yung beauty ng world. At syempre, a good health is the best wealth. Sabi nga, if you are healthy, you will be wealthy. So, I hope na itong uh, five na steps, no? medyo napahaba because I wanted to uh, explain everything at I hope na maraming naitulong sa ating lahat. Need natin lahat yung uh, five uh, different uh, way to uh, boost our our health no your total uh, wellness natin natawag yan ang ating holistic approach to health all right so i hope na marami tayong uh, natutunan today and uh, kung ano man yung natutunan nyo you can share this video to your friends or you can uh, tell them your family kung ano yung mga magandang gawin to keep our uh, our uh, body and mind and soul <laughs> and spirit healthy. All right. Thank you so much, uh, Grace Stein here, and I will see you on my next Zoom.